Друзі, вітання. 23 лютого. Наразі в календарі брат Льолік. Друзі, якщо коротко, ситуація в місті Бахмут залишається напруженою тяжкою. Цілодобові атаки. Примаходячі шлунки що таки намагаються пролізти, обійти наші позиції з півдня і з півночі бої на околицях міста, в полях, в окопах, в посадках, піхотні бої, артилерія, танчики, міномети. Все працює. Але завдяки нашій мужній піхоті Бахмут стоїть, Бахмут тримається і Бахмут наразі під українським прапором. Якщо коротко, що можна констатувати? Давай, давай, пару слів на наших людей. Що по Бахмуту? Бахмут стоїть, Бахмут це Україна і буде стояти. Тримаємось, друзі, разом допомагаємо один одному і все буде добре. Ви почули. Бахмут є, був і буде українським містом. А ти маленьке буде бункерне мило. Моль. Уже моль. Бункерне Моль. вас уже здохло там. 7 штук, чи важе 8 є цих муйлов, то маємо надію, що всі ці одинакові вже виздихають. А хоча що вони виздихають? У них там жмур лежить із 17 го чи з 24 го року у центрі е, жабокваків. Не забальзамований і не похований. Це хто? Ленін? Ага. Ну це Ленін. Це якийсь я не знаю, що вони там собі думають. Його ж захоронити треба. Коротше, ви зрозуміли, яка країна, блядь, такий герой. Слава нації, де смерть ворога.